Akizungumza mbele ya waandishi wa habari Ikulu jijini Dar es Salaam wakati wa ziara yake ya siku tatu nchini, Kamala amegusia mambo makubwa yaliyofanyika chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni pamoja na kukutana na viongozi wa vyama vya upinzani. Mengine ni kuruhusu mikutano ya hadhara ya kisiasa ambayo ilikuwa imezuiwa kwa zaidi ya miaka mitano, kufunguliwa vyombo vya habari vilivyokuwa vimefungiwa, na kuimarika haki ya wananchi kujieleza na kupata habari. Marekani inaunga mkono kikamilifu ajenda ya Tanzania ya mageuzi ya kidemokrasia na ina dhamira thabiti ya kusaidia kuendeleza maadili ya demokrasia Tanzania. Makamu wa rais wa Marekani pia ametangaza ushirikiano na Tanzania katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi na kisiasa, huku akisisitiza ushirikishwaji zaidi wa wanawake katika demokrasia, ambapo ametangaza Marekani kutoa kiasi cha dola bilioni moja kusaidia wanawake katika eneo hilo. Pia Marekani inataraji kutoa dola za Kimarekani milioni mia tano sitini kama msaada rasmi kwa Tanzania katika mwaka wa fedha wa elfu mbili na ishirini na nne. Wanawake duniani lazima washiriki katika kukuza uchumi na washiriki kwa usawa, hususani kwenye uongozi. Ukiinua uchumi wa mwanamke, umeinua uchumi wa familia na jamii kwa ujumla. Marekani tutatoa kiasi cha dola bilioni moja kusaidia wanawake katika eneo hilo. Kwa upande wake, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania inakaribisha utayari wa serikali ya Marekani kufanya mapitio ili kuwawezesha raia wa Tanzania na Marekani kunufaika na mpango wa viza ya muda mrefu kati ya nchi hizo mbili. Rais Samia amesema pia wana dhamira ya dhati ya kuheshimu baadhi ya hati za makubaliano ambayo ni pamoja na ushirikiano wa bandari, tehama na masuala ya biashara ili yaweze kutekelezwa ipasavyo. Some of the memorandum of understanding and um, this include port cooperation. Mm -hmm. We have signed on commercial dialogue and information communication. Tumesha saini baadhi ya hati za makubaliano. Hii ni pamoja na ushirikiano wa bandari, tehama na masuala ya biashara, na tutaangalia namna ya kuyatekeleza makubaliano haya. Tanzania inayo dhamira ya dhati katika kuheshimu makubaliano hayo. Each one is having a lot. innate Katika hatua nyingine, Machi 31 mwaka 2023, Wizara ya Biashara na Viwanda ya Tanzania na Wizara ya Biashara ya Marekani zinatarajia kusaini hati ya makubaliano MOU kuanzisha majadiliano rasmi ya kibiashara baina ya nchi hizo mbili. Katika mwaka wa fedha 2024, utawala wa Rais wa Marekani Joe Biden umetenga takribani dola za Kimarekani milioni 16.4 kugharamia programu zinazohusiana na demokrasia, haki na utawala nchini, huku maeneo mengine uwekezaji pia yakigusiwa katika ushirikiano kati ya Marekani na Tanzania. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam.